Короче говоря, квартира будущего. Это был далекий 2048 год. Я сидел в своем автоматизированном кресле и листал при помощи мыслей свой автоматизированный компьютер. Передо мной стояла очень простая задача. Создать полнометражный фильм без актеров и живых декораций. Сделать это все так же при помощи своего воображения. Но в голову ничего не лезло. Я захотел выпить чаю, и он тут же материализовался у меня на столе. Да, в этом будущем людям уже ничего не стоит получить то, чего они хотят. Все находится в наших головах. Но а мне надо придумать интересный сюжет для фильма, а идеи черпать уже неоткуда. Поэтому я переместился на кровать и нажал пару кнопок кнопок на своей приборной панели. Тут же погрузился в глубокий сон. Проснулся через 15 минут и стал детально просматривать свои записанные сны, вдохновляясь от них. Отличная задумка. Я записал в голове сюжет фильма и запустил его в свою сеть кинотеатров в мыслях других людей. Пошел первый куш. А теперь можно и перекусить. Устройство открылось передо мной, и я стал изучать содержимое в текстовом виде. Сегодня у меня был выбор между полумиллионом различных блюд со всей планеты. Я остановился на гречке с мясом. Экзотика уже давно надоела. С моего счета списалось немного средств, подогретая еда уже образовалась в моем теплодельнике рынке. Пока кушал, решил полистать новости. В Китае собрали полностью автономные устройства по излечению любых болезней. Во Франции создали программу, полностью имитирующую общение с живым человеком. В России изобрели устройство, позволяющее автоматически собирать налог на мысли. Да, технологии сильно шагнули вперед. Я вернулся в комнату и начал ходить из одного угла в другой. Таким образом, теперь можно зарабатывать деньги за шаги. Заработав на безбедное существование до 2095 года, я вернулся к своей основной деятельности. Я разрабатывал программное обеспечение, позволяющее облегчить жизнь жителям планеты Земля. Таких людей, как я, я называют креаторами. Совсем скоро я уже переведусь на Марс и буду помогать людям там, ну а пока еще приношу пользу здесь. Мне в голову пришло новое уведомление от корпорации ADC. Они прислали новое техническое задание. Необходимо разработать несколько креативных снов для внедрения в сознание. Ничего сложного. Я сел за компьютер, за три секунды произвел необходимые вычисления. С легкостью написал несколько снов и отправил нанимателю. Захотелось в туалет. Я телепортировался на унитаз, сделал свои дела и нажал на смыв. Понял, что он не сработал. Блин, постоянно проблемы с портацией и канализацией в черную дыру. Киберу. Вызвал киберсантехника. Он все починил и сказал, что сейчас у всех проблемы из-за смещения Млечного Пути на 2 наномиллиметра. Я оплатила его услуги, и он телепортировался на новый вызов. И тут мне в голову пришло срочное уведомление. Это был заказ от Госземконтроля. Офигеть. Это самый главный управляющий орган планеты. Я проверил еще раз. Это реально был запрос от них. Каждый креатор знает, что от такой работы отказаться нельзя. Либо исполняешь, либо полная вековая изоляция в космической тюрьме. Я выдохнул и открыл тех задание. Требовалось разработать приложение, контролирующее мысли граждан планеты с целью обеспечения кибербезопасности. Что, блин? Они это серьезно? Я бы мог сделать это за пару дней, но это идет в разрез с моими принципами. Я не хочу, чтобы мысли всех людей контролировались этой корпорацией. Это бесчеловечно. Однако отказаться от выполнения данной работы было нельзя. Надо подумать. Я мгновенно наполнил ванную и лег в нее. Погрузился под воду и пролежал так несколько минут. Так мозг работает в три раза активнее. Вылез из ванны и просушился. Сел за компьютер и стал создавать фейковое приложение. В него будут загружаться ложные мысли землян. Таким образом, я выполню заказ и буду надеяться, что меня не раскроют. Спустя несколько дней все было готово, и я отправил приложение заказчику. Кажется, сработало. Но ко мне в комнату тут же телепортировался представитель госземконтроля. Сообщил, что они раскрыли мой обман и теперь будут проводить разбирательство. Представитель сделал отпечаток сознания и поставил мне метку. Она означала, что я не могу покидать пределы своей квартиры. А через два дня, когда пройдет суд, меня посадят за измену. Я опешил. Не думал, что они так быстро меня раскроют. Надо что-то делать. Я целую ночь не мог уснуть. Размышлял, как можно избежать ждать такого серьезного приговора. Наконец у меня в голове созрела одна мысль. Я не был до конца уверен в ней, но у меня попросту нет выбора. Если у меня все получится, обратного пути уже не будет. Я выдохнул и сел за написание программы. Спустя пять часов все было готово. Я напоследок выглянул в окно на свой родной город будущего. Затем вернулся в комнату и дрожащей рукой нажал на запуск. больше нет. Меня больше нет. Но отныне я могу находиться абсолютно везде. Мое сознание полностью перенесено в цифровой вариант, и вы ничего не сможете с этим сделать. Ведь отныне я не материален. Я никогда не позволю вам контролировать мысли других людей. Короче говоря, квартира будущего.